өзіне звондайсыз да санитарка түседі телефоны бар ма болмай тұр ғой сол аты фамилиясын айтыңыз мен қалқұлов қалбай қалқұлов қазір звондап сурет түседі енді қабылдамайсыздар ма еді қарындас сол айтыңызшы вообще отказ бересіз ба қабылдамауға отказ береміз барып жалуетесь кому хотите жалуйтесь вот аппаратлардың бәрін берейін ба по месту жительства болмаса шымкент қаласының қандай көз көз андай ғой иә біз экстренный келіп отырмыз көзім бәрі аша алмай қалды өткенде ашық тұр қызарып тұрған жоқ қызарып тұрған жоқ іріңдеп ірің бүйтіп ағып жатқан жоқ обязательно көзі ағып мына жақтан металл металл бүйтіп қадалып тұрған жоқ неге нормально сөзбен айтып мына мақташа тоқташы қандай больница бұл шымкент қаласының көз қандай областной көз областной офтальмология аты жөніңіз кім пожалуйста құдайбергенова айнұр айдарова отказ бересіз қабылдамайсыздар ақ жол жаңа қалқұлан айтып бірінші адам ұят емес па мына ата апалардан сенен ұят емес па менен ұят емес қалай қабылдамайсыз мен сізге правиланың бәрін айтып тұрмын ғой басқа бар шығар врачтан көрсетші басқа врач жоқ мен осы жерде мына шымкенттің врачтары без маска кесен қабылдамайды осылай олжабек райхан деген азаматша шымкент қаласына көз андай облыс көз мына қандай көше мынау екінші больница иә шымкент қаласының екінші больницасы міне бастықтар көріңіздер жоғарыда отырғандар қадағалаңыздар міне қарапайым халыққа қандай ответ жауап беретін. осылай бүгін қаншасы бүгін 12 июль 2021 жылы сағат 11-ден 32 кетті